de mais uma vez pedir aos brasileiros não confundirem. Ó, quem está falando aqui não é o Pelé, não, é o Edson do tempo da CBD. Porque o Pelé fala tanta merda. Ó, ó, ó. Então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso, o nosso sangue. Ele não conhece de regra, ele não conhece de estatuto, ele não conhece de de porra nenhuma para falar o que está falando? Ó, ó, ó, não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. É essa a minha mensagem. Porque o Pelé fala tanta merda, porque o Pelé fala tanta merda a cada dia. Eu, você lembra uma frase que eu falei que o Pelé calado é um poeta? E isso serve de novo. O Pelé não tem porra nenhuma consciência de que está acontecendo no país, então ele não pode falar essas besteiras. E ele tem que entender que eu não guardo maguinha de ninguém, que isso é coisa de babaca. E que o Pelé fala tanta merda. Eu sou um deputado federal, tenho que fazer meu papel. O Pelé tinha que se candidatar a ser deputado para ver se ser eleito, para ele poder falar. Ele não conhece de regra, ele não conhece de estatuto, ele não conhece de, de porra nenhuma para falar o que está falando. Pelé tem que calar